Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend en ik was al heel vroeg wakker, dus ik dacht ik ga lekker een video maken. En ik had nog een heel mooi nieuw palet liggen waar ik eigenlijk niet van af kon blijven. Maar eh, wat ik toch heb bewaard om een video over te maken. En het is een contouring palet van Essence en het heet Happy Girls Are The Prettiest. En ehm, dit is nummer 1, Happiness is a Way of Life. En er zitten twee kleuren in dit palet. En het is best wel bijzonder, want Essence brengt eigenlijk niet vaak contouring kits uit. Volgens mij is dit eigenlijk het eerste paletje dat ze hebben uitgebracht om te contouren. Eh, los van alle bronzers en dergelijke die ze hebben uitgebracht. Maar eh, ik vond het zo'n mooi doosje. En het is ook echt van hard um, acrylplastic. En het ziet er gewoon heel chic uit. Alsof Essence weer een stapje hoger gaat qua, ja, qua uitstraling en ehm, ja, hun assortiment. Ik was in ieder geval blij verrast. En ehm, in dit doosje zit dus een highlighter en een contouring powder. En achterop staat een hele korte ehm, omschrijving eigenlijk. Maar daar heb je niet zoveel aan. Er staat alleen dat je de donkere <laughs> moet gebruiken om te contouren. En de lichte om te highlighten. En ehm, ja, wat als eerste ook opviel zijn de kleuren. Ehm, het contourpowder hier op video komt vrij cool over. Maar in het echt is hij wel, zit wel iets roods in. En ik hou meer van echt super coole contouring powders. Ehm, dus ik ben heel benieuwd hoe dit zal worden. In ieder geval, ik zou zeggen, laat maar aan de gang gaan. Want ik heb al mijn make-up gedaan. Maar behalve het contouren, en dat mis je nu echt. Want ik zie hier, ik heb al mijn foundation gedaan. Ik heb het even afgepoederd. Maar er zit helemaal geen diepte in mijn gezicht. Het is gewoon helemaal vlak. <laughs> Lijkt ook meteen 10 kilo zwaarder. <laughs> dus eh, ik zou zeggen, laten we starten. En ehm, de kwasten die ik hiervoor ga gebruiken is een schuine kwast. Die loopt zeg maar zo schuin af en een fanbrush. En ik eh, gebruik niet vaak fanbrushes om highlighter mee aan te brengen. Maar het is er wel een goede kwast voor. Dus ik dacht laten we deze maar gebruiken voor deze video. Nou, waar we mee gaan beginnen is het aanbrengen van contouring eh, powder. En ehm, wat ik ga contouren, en dit is heel persoonlijk, maar dat zijn zeg maar, de dingen die ik wel graag, ja, waar ik graag ehm, extra schaduw wil in aanbrengen. En dat is zeg maar onder mijn ehm, cheekbone, onder mijn jeukbeenderen. En dat is zeg maar een lijn die loopt van langs je jukbeen naar je mond toe. Dat is zeg maar deze lijn. En als je een visje <laughs> nadert, zo, dan zie je hem hier zo lopen. En eh, dus daarop gaan we contouring powder aanbrengen, want dan lijkt je gezicht die smaller. Ehm, ook heel ietsje langs de kaaklijn. Dat maakt je kin wat en je kaak wat smaller. Want die van mij is vrij vierkant, vind ik. Ehm, en ook nog iets langs de haarlijn voor het voorhoofd. Omdat je voorhoofd dan optisch ook iets kleiner wordt. Nou, gaan we beginnen met aanbrengen van het poeder onder mijn jukbeenderen. Ik ben heel benieuwd hoe gepigmenteerd die is. Dus ik pak niet te veel. brengt al mooi aan. Heel natuurlijk. Nou heb ik hier echt vol het licht op me staan. Dus komt het misschien iets heftiger over dan in het echt. Maar ehm, hij brengt heel fijn aan. Het is heel poederig. Je kunt hem heel mooi uitwerken. En je hebt niet zoveel product nodig. Je ziet eigenlijk nog helemaal niet dat ik hem heb gebruikt. <laughs> Ja, ik vind het mooi. Het, ziet er heel natuurlijk uit. Het is niet te donker. Zeker ook voor als je, net zoals ik, een vrij lichte huid hebt. Sluit je ook mooi aan. En je zou nu nog ietsje extra's kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld voor een avondmake-up. Maar ehm, ik ga vanavond niks bijzonders doen. Dus dit is gewoon voor een dagmake-up. En ehm, ja, het werkt eigenlijk wel heel fijn. Niet te heftig. vind de kleur ook wel mooi. De kleur bestaat me helemaal niet. En hij komt niet te oranjeachtig over. En ehm, ja, dan heb je nu eigenlijk uh, eh, gecontoured en gehighlight. Het enige wat ik nu nog mis, dat is een klein beetje blush om nog iets meer kleur in mijn gezicht te brengen. Want nu is het vooral eigenlijk kort gezegd bruin-wit. En ik wil nog een kleine gezonde blos op mijn wangen. Dus dan pak ik gewoon een eh, blush kwast en dan breng ik heel wat, eh, heel ietsje blush aan. En ik gebruik deze van Estee Lauder. Die is heel erg fijn. Heeft een hele mooie roze perzikachtige kleur. Zo, en dan is nu eigenlijk helemaal make-up klaar. En eh, wat is nu eigenlijk de conclusie van dit palet? Ehm, ik vind hem heel erg fijn. De kleuren zijn mooi, zijn gepigmenteerd, maar niet dat het echt veel te heftig overkomt. Ik hoop ook dat het op camera niet te oranjeachtig overkomt, want in het, echt is het veel minder oranje dan dat ik het denk ik eh, op camera zal laten zien. Want ehm, het licht heeft ook grote invloed. En ik heb wat gele licht hier. Dus dan wordt het, ehm, wordt het automatisch iets meer oranje. Maar het is een hele mooie kleur. Eh, vrij natuurlijk, niet te heftig. En ehm, je kunt ook mooi meerdere lagen opbouwen. Dus als je het nog iets zwaarder wilt, kun je er mooi nog een laag overheen brengen. En dan wordt het iets, ja, iets dieper van kleur, iets, ja, iets zwaarder. En ik vind de highlighter ook heel mooi. Ik vind het mooi dat hij wel een shimmer heeft. Maar niet te shiny wordt. Dus je kunt hem mooi gewoon voor elke dag een klein beetje opbrengen. Hij geeft je echt zo'n healthy glow zonder dat het te heftig wordt. En ehm, ja, dit palet was geloof ik iets van 3,60 euro. Dus dat is echt een super mooi prijsje voor een heel mooi doosje met twee mooie kleuren. En ehm, ik zou zeggen, hij is denk ik limited edition. Want hij kwam bij zo'n ehm, nieuwe seizoenspresentatie. Eh, eh, dus ehm, mocht je hem nog bij de kruidvat kunnen krijgen, zou ik hem zeker halen. Want het is gewoon een heel mooi paletje. En ook al weet je niet zoveel van contouren af, het maakt niet zoveel uit. Want eh, hiermee kun je gewoon heel goed mee oefenen. En gewoon uitproberen voor jezelf. En eh, als je al iets verder bent met contouren, dan denk ik ook dat je er heel veel aan zult hebben. Dus zeker een aanrader. Ehm, nou, dit was eigenlijk de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie iets van hebt opgestoken. Mocht je nog vragen, opmerkingen, tips of wat dan ook hebben, eh, laat dan een comment achter onder mijn video. En abonneer nog even als je dat niet hebt gedaan. Ehm, voor nu in ieder geval nog een fijne zondag. niet van het weekend. En ik ben wel benieuwd wat jij vandaag gaat doen. Heb je nog leuke plannen voor de zondag? Of ehm, blijf je gewoon lekker thuis op de bank hangen en lekker een filmpje kijken of wat dan ook. Eh, vertel het me, want dat vind ik leuk om te weten. En eh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. <laughs>